Hujambo na karibu kwenye taarifa habari. Msomaji wako ni Nachia Haji Hamis. Kwanza ni muhtasari wake. Kurejea kwa ndege ya kampuni ya Noise ya Italy italeta maendeleo ya nchi kupitia sekta ya utalii. Zaeka kisiwani Pemba inawashikilia vijana wawili kwa tuhuma ubadhirifu wa fedha kinyume na sheria. Habari kamili kurejea kwa ndege ya Noise kampuni ya Italy iliyositishwa kuruka kuja nchini Tanzania kutokana na janga la korona kutapelekea kupata maendeleo kupitia nchi katika sekta ya utalii. Mwandishi wetu Farida Juma anatujuza zaidi. Hayo yamesemwa na waziri wa ujenzi, mawasiliano na uchukuzi Dr. Khalid Salum Mohamed huko uwanja wa ndege. Katika mapokezi wa ndege hiyo, amesema kuwa kutokana na janga la korona lililokumba nchini ya Italy iliyosababisha kusita kuingia kwa ndege hiyo kutapelekea kukuza utalii ndani ya nchi. Ndege zilisita za watalii kutoka uh, Italy nasema tokea mwezi wa Machi mwaka 2020 na walisita kuja kutokana na tatizo la COVID eh, lililoikumba dunia katika kipindi kile. Eh, hivi sasa wameamua baada ya kuona mambo yote yametulia, wameamua kurudisha tena huduma za ndege hizo kuja, kuja hapa Zanzibar. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tumeamua kuipokea ndege hii kwa sherehe fupi hii iliyofanyika hapa ikiwa ni kielelezo cha kwamba sasa Zanzibar uh, inarudi katika uhalisia wake kwa maana ya kupokea watalii kutoka katika maeneo tofauti, destination tofauti ikiwemo Italy. Hiyo hasa ndio shughuli iliyofanyika leo, na niseme tu kwamba tuna furaha kubwa eh, kwa sababu kama mlivyosikia wamesema hapa NEOS peke yao wameweka karibu ndege nne eh, kwa wiki ambazo zitakuwa zinaleta watalii kutoka Italy kuja Zanzibar, na hiyo ni direct flight, zitatoka moja kwa moja kutoka Italy kuja hapa, na niseme kwamba zitachangia kwa kiasi kikubwa sana katika ongezeko la idadi ya watalii wanaotembelea hapa Zanzibar. Serikali kupitia taasisi zinazohusika ikiwemo wizara yenyewe inayohusika na masuala ya utalii na mambo ya kale inafanya juhudi kubwa sana ya kuweka Zanzibar kama hub ya utalii ambayo itaunganisha e, nchi mbalimbali kuleta watalii hapa, na hilo litafanyika kwa kuzidi kuhakikisha kwamba tuna promote utalii e, katika nchi hizo. Kwa upande wake, balozi wa Italy nchini Tanzania Mheshimiwa Mohamed Thabit Kombo amesema Royal Chua ya Mama Samia Suluhu Hassan ndiyo iliyosaidia kurejesha imani yao pamoja na kuimarisha juu ya suala la kushirikiana ili kuweza kufikia lengo wanalokusudia. Kitu kimoja kikubwa kilichofanya kazi ni kurejesha imani yao. Na vipi tumerejesha imani yao? Kwanza Royal Tour ya Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan imetusaidia sana sana kurejesha imani yao. Na la pili, balozi huyu pacha pacha mwenzangu huyu alikuwa kila saa, huyu Marco Lombardi anaitwa, ndo balozi wa Italy. Huyu alitusaidia sisi kwanza, akatoa visa 150 kwa Tanzania kuja kupiga debe tu kule. Walikuja kamisheni ya utalii, walikuja mkurugenzi wa masoko, walikuja wazede, walikuja Chamber of Commerce, yani hizi hizi taasisi zote za Zanzibar zilikuja kwa msaada wao hawa kupiga debe. Baada ya kumaliza kupiga debe hilo na Royal Tour nayo ikatusaidia, njia zimefunguka hizi wanaanza na ndege nne kama alivyosema waziri, lakini baadaye watazidisha, wanataka tatu nyingine kuleta Kilimanjaro, lakini sio hii, na ziko nyingine. Serbia, Croatia pia wanataka kuja, washatuambia nia yao. Kwa hiyo tunaendelea. Kwa hiyo mimi nimesema hilo kwa sababu nataka kuhamasisha wenzangu tuwe faster zaidi. Kule mabalozi wako faster, wametia gia ya kuruka, na huku sasa nao watu twende sambamba. Mama kule yuko faster, ameifungua nchi kwa Royal Tour, amefanya mwenyewe. Tour guide alikuwa mwenyewe, simemwona kavaa magwanda, hawamjamwona. Alikuwa tour guide mwenyewe wa nchi. Sasa leo leo mama kashatuonesha mfano ule, sie kwa nini tubaki nyuma? Sasa sie na sisi tumetia gia kule, na huku watu watie gia, twende pamoja. Ndege hiyo ina uwezo wa kubeba abiria mia tatu na ishirini na ni mara ya kwanza kuja Zanzibar baada ya kusitishwa kuleta watalii kutoka nchini humo. Nikiripoti Farida Juma, TIFF TV. Shukran Farida Juma kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu wa uchumi, ofisi ya mkoa wa Kaskazini Pemba inashikilia vijana wawili katika mkoa huo kwa tuhuma za ubadhirifu wa mali na makosa ya utakatishaji wa fedha haramu kinyume na sheria na moja ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi ya mwaka 2022 ya Zanzibar. Mwandishi wetu anatujuza zaidi. Kaimu kamanda wa ZAECA mkoa wa Kaskazini Pemba, Nasur Hassan Nasri amewataja watuhumiwa hao kuwa ni Saidi Amur na Ali Shaibu, wote ni wakazi wa Jojo Kinyikani, wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba. Akizungumzia kukamatwa kwa watuhumiwa hao, kaimu kamanda huyo ameelezea kutokana na mashirikiano yaliyotolewa na watu wa karibu juu ya kuwepo kwa dalili hizo na kuwawekea mitego. Huyu mwamba yeye kwa nyakati tofauti katika katika mwezi wa tano wa sita mwaka huu ishirini ishirini na mbili alijipatia fedha kwa kwa njia za udanganyifu kwa vijana za, kwa vijana watano kwa vijana watano, na baada ya kuwadanganya kwamba atawapatia ajira katika ofisi za serikali <coughs> ofisi ya baraza la mji Chake Chake na, na, na nafasi za, za odali katika wizara ya afya na, na ajira zinazofanana na hayo. Wakati huo huo, Nasir ameeleza kumshikilia kijana Mohamed Rashid Omar, mkazi wa Chamboni, wilaya Micheweni, Pemba, ambaye anajifanya ni afisa usalama wa taifa na kuwatapeli wananchi kwa njia ya kuwapatia ajira. Tumemshikilia baada ya kuandaa mtego. Mtuhumiwa huyu anaitwa Mohamed Rashid Omar, ana miaka ishirini, mkazi wa Chamboni, Micheweni, Pemba. Huyu ali aliomba rushwa kwa vijana wawili kwamba atawapatia ajira katika nafasi za serikali. Aliomba fedha kwa njia za udanganyifu, lakini kwa ujasiri mkubwa kijana mmoja akaona hicho kitu hakipo sawa, akaja mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi kutupa taarifa, kwa pamoja tukaandaa mtego, kwa sababu leo alitakiwa apeleke laki moja elfu kumi na tano kwa kwa ajili ya kiapo. Sasa huyu mtuhumiwa Mohamed Rashid Omar yeye amejitambulisha kwamba ni afisa usalama wa taifa. Baada ya upelelezi wetu awali kupata taarifa, tukagundua huyu si afisa usalama na huyu ni feki tu, hana kazi yote hapa hapa mjini, yeye ni tapeli tu. Na tulipoandaa ule mtego sasa, ilikuwa rahisi tu baada ya ushirikiano kwa kijana aliyeombwa hizo fedha kwa njia ya udanganyifu, tukaandaa mtego. Alimtaka leo ampe laki moja elfu kumi na tano lakini tukaandaa mtego elfu hamsini na tukamkamata akiwa na kielelezo chetu mfukoni. Aidha, kaimu kamanda huyo ametoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na mamlaka hiyo kwa kutoa taarifa pale watakapoona dalili za rushwa na uhujumu uchumi kwenye maeneo yao ili kuyakomesha matendo hayo vijana na wananchi wote hususan mkoa wa Kaskazini Pemba tusidanganyike kirahisi. Ajira za serikali haziuzwi, na unapomtilia mtu mashaka basi kwamba anakuomba fedha kwenye kupitia ajira kitu chochote, basi uje kwenye ofisi zetu za Saeka, tuta, tutafanya ushirikiano kama kama hawa wasiri walivyotupa hizi taarifa. Nikiripoti Salum Ahmad, TIFF TV. Shukran Salum Hamad kwa kutukamilishia taarifa habari. Kabla ya kumalizia taarifa yetu ya habari, huu hapa tena ni muhtasari wake. Kurejea kwa ndege ya kampuni ya Noes ya Italy italeta maendeleo ya nchi kupitia sekta ya utalii. Zaeka kisiwani Pemba inawashikilia vijana wawili kwa tuhuma ubadhirifu wa fedha kinyume na sheria. Na huu ndo mwisho wa kuwasomea taarifa habari. Msomaji wenu nilikuwa ninachia Haji Hamis. Kwa niaba wote waliofanikisha taarifa hii, shukran sana. Naendelea kufuatilia vipindi vingine hapa hapa TV TV. TV TV tupo kijamii zaidi.